lan siram kabeh kaya wayu manut Darama kamana pertapan kutha rubu mosok kelakon tak lilani sebab ora ana critane wong ngakang tumurun wayu iki langit cengoro pedetan kaya brondong surak kang kaya mbuhan persasat seliramu kabeh mundur wayu iki kok gawe secara serampangan secara lang lanan lamulo manto tak balagi nesliran kebingin kaku modern lagi ngelakonono tanah broto mesut putri nini ngelakipto dan jaluk kamurani kangkoto Thank you. Citradi. Nimbali kula entenopo Kakang Citrado. Kira mopo kang ngerteni. Menawa Kakang Tarto Marmo nempuh kri bali bekalan kabur wong kaya aku menawan kak ngomo ayo lo nang barang no soto kurowo aku gak suka lo menawan kak wah aku gak no soto kekarpan sejalan kekarpan mah jenampan dan numpuk hidam sebab orang lo kan dadi piang jenik kurowo kejauh wong kaya aku lan aku dadi dutokan kanjeng Yayi Prabu Dendrono la tulungi para panjenengan jagi kabentremaning pertapan kutha Lugu niki soto kura badhe lumebet manggi panjenengan perlu badhe boyong wayu makutha lomo ning boten kula parengaken piyambae urudakan pocongan cedhak sesaken bodo Asore Kurawa ingkang maju dhateng Prancang menika Adipati Basudarma. Busana kula dipun lingkaken pusaka Kunto Baswara nggih pusaka Kunto Wijaya. Pusaka menika dipun ayataken kalan kula lajeng kula saung. Busana pati kula wulungaken dhateng panjenengan Sang Hyang Sumangga. Menika pusakaning Adipati Basudarma. Kula panganten panjenengan hmm kedalan katuwara nggih rumah sama aku seneng kok pari pusakan Mbah Karno selera iki sing pendhita gak bisa nglebat iki sing pendhita selera ning mulai mani maca dosa sebab kelangan pusaka kunto daswara kang para sausah iki kadhe kok mulang aku wong kaya aku jangan ngajeng aku kaya-kaya ora bisa nampa sultanmu ora iso sirang dadi tantriku sebab sirang mirang-mirang ati bagawan iso siji pusaka kang kumpul ati di pusakan Basudarma mendah kuntingane adipati Basudarma Yane nantara tak bayati sepiro bebanuri gunti Dosa kukan tongkolangan kang koso sebab aku bayi gelani adipati basi karya dalaran sokok jenang begawang kapuloro sami kula dindos budi seliramu rasa nyantik mongkoya ku rasa suwito mara mongkoya ku bayi orang pertapan terbayi sodo begawang kapuloro nundung bedalan kakwa cakungan baik nang pertapan kendali jodo sebab aku mau sewiran rumah semangat kau nganti ah bedalan kakwa lagi orang lu pun ngatur hati pusat ini basukan marah wong kaya aku ini kama dayo rupanya panggilan pandu janoko ini sang ibuah Lepas kulau pernah jadi pandu janoko Lepas lah menikah pertapaan pun di sana itu itu pertapaan itu kalau aku pekarat begawan kisah sidi menawi mengatakan syukur bedok kumayangan kulo pinang di sang ibu kulo ngaturakan sultan bang itu jawab tempat Oh dados menika wujude asto broto sang wis ora lumutan iku kang dereni wayu mati toro menawa tani abune ora luput legoni lo kok. Lha iki. Iki. Iki kok bebek Nyai Purnomo. Ana pun ping pitune. Wate kartika utawa lintang. Lintang Dreksa. Lan ora luput. Kasoran ngadhati tuntrum ayeming jiwa lan raga lan mendung iku ora luput bakal jadi udan udan panur paling udi tetetan bulan itu kan darani harto broto yaitu kan amun departemen kutha Roma. Dina iki koyo cukupan dadi cedelan kekarpat. Nalika mangke kirang ngono apa bergawan iki sok siji. Ening ali permati sampun wangsul dhateng negari Ngamarta. nang sukmo, gogroke pusono, mangke rati, ora rati, ajo jumur parang pendowo nyagi pemadi wis nopo patung wo kita wani maku toromo adil nadi moso ngerti yo mana teko nebolnya nanti lagi punika Boleh dah. Mulut tubuh di kamu terkait kolongan. kelompokan persasat selera mukate mundur payu iki kok gawe secara serampangan secara lang lani lamulo manto tak bayangi nek selera muka bikin kaku mundur payu lakon ono tanah broto mesebut ini nino cipto dan jaluk kamurani kang kuoto Oh,

kegigalan tangan ibu kawan kaburo nanti kau wong kaya ayo yang kono para nokar temar mau ibu kanto bayi ibu kanto karpati lojo sekirang tau ibu bong kota semono tibayamu kaya kaya kabakamu kubu sekirang tetangkanmu wong kaya hei ojo sumar petak untuk lawan niki kadang citra tradikan lewat jauh panjenengan kelentang rai citraji nimbali kulen tenopo kakang citrajo kira mopo kang ngerteni menawa kakang kartomarmo nempuh keribani bekawan kabu pangeritan dene-dene. Kok dhewe nang ngetawang kasmoro. Lah mulo mondre kula sok mantang yen tak sedani, manjenang prejane dudu wong kaya aku. Bagawan kasmoro. Oh, ayo. Lo kono pakal mosok to kula. Aku gasu karno bagawan kasmoro. Wah, aku karno sedo tekarpan. Sedulang nang pandan numpuk kendang sebab orang ana kan dadi piyang dene kula mung kedo bawa utawa aku lan aku dadi duta pamkaji Yai Prabu Dendra lan dulunge kula panjang lagi kang tentremane nang pertapan kutha rugu niki soto kula padha lumebet manggi panjenengan perlu badhe boyong wayu mampu to romo neng boten kula parengaken piyambae rundha parpucana cedhak sesaken boten ndo asore kurawa ingkang maju dhateng kerajaan menika adipati Basudarma wusana kula dipun lingkaken pusaka Kunto Baswara nggih pusaka Kunto Wijayandan pusaka menika dipun ayataken kalan kula lajeng kula saun wusana pati kula wulungaken dhateng panjenengan sang Gusti menikah pusaka ini adipati Haji Karno kalau parinya tempat dengan hmm, kedalam kaki woro ini rumah sama aku senang pari pusaka ini Haji Karno selera ini sih ini gak bisa ngeluh gak sih ini penghito selera ini mulai moco dulu sebab kelengan pusaka pun tak kang poro saat kadhe kok mulo aku wong kaya aku jangan aku njok aku kaya kaya ora bisa nampa sultanmu ora iso sirang dadi tantriku sebab sirang mirang-mirang aku bakal iso siji pusaka kang kok mulo aku dipusakan basudarma mendah kuwi adipati batu batu lalu nanti orang tak bayar itu sepiro kebenarannya dosaku kang tak tampa marang kang kuasa sebab aku bayi gelane adipati basukan dalaran soko dinan begawan kapuloro sami kula dindos pundi sliramu rasah nyantri wong kaya ku rasah suwita marang wong kaya bali ana pertapan kendali sodo begawan kapuloro sinani Bari aku nundung begalan kapwo. Tak kohon baik nang pertatan kendali jodoh. Sebab aku mau sewiran rumah semangat. Kau nganti ya, begalan kapwo lagi. Orang lupa ngatur lagi pusat ini, basukan merah mau kaya aku. Nengi kiamat dayo, rupanya panjang pandu janoko ini. Sang ibuah, telah dikulau pernah jadi pandu janoko. Janoko. lah menikah percapaan itu bisa Ibu. itu percapaan itu dulu aku peparat begawan kisah sidi menawi mengatakan syukur bejo kemayangan pulau pinang di kalan panggil dengan sang ibu pulau ngaturakan sultan pahit iku doang tempat kodokan kuwan wayu mangkuto lomo ora lumut wayu mangkuto lomo iku dobok sing wujud ning iku tepi welang piwulang kula kang wayu mangkuto iku hasto broto kang dadi namane dadi hasto broto menika dosku hasto iku wolu kang dadi cacahe broto iku laku utawa piwulang ya mula kasebut hasto broto sing sepisan iku watai wata bumi ping loro wata bumi ping telu wata banyu ping telu ping patate wata angin ping limone ora luput surya ya semene ping nang ora luput mata yang abulan lang lintang apa adine mendung iku dakep mon oh dados menika wujude asta drata sang ibu wis ora lumut iku kang berani wani manut ora menawa tayu abune orang lebur legonilo marang dalmo akan akan iya namkong kulon jenuh itu ngerungku bebe bebe karuah

lan ora luput tesoran njagati tuntrum ayeming jiwa lan raga lan mendung iku ora luput bahkan dadi udan udan pangurpane kudu tetekan durang iku kang darani harto broto yaitu kang abu orang ngerti menunggu wong kaya aku rati murati Gatoro Kresna. Hmm. Yang ngereni sliram wis nompo. Kuwi wedang kan kang jarang iki. Kuwi Hasto Broto. Yo kudu tempat kemah kutha Nah, dina iki kaya cukupkan dadi cedelan kekarpat. Nalika mangke kira ngono kok begawan iso siji. Ningali pernah disapur wansur jatuh negarinya mato Ngelinan sukmo Gobro ke pusono Mangkit nanti Ngorati Gajo pesti Sumur karang pendowo Niagi pernah di Wis nopo Patung Wah kita wanyi mati toromo Adil nanti Mosok Wong yo ana waktu dhisik teko nembone nang sawet mati. Thank you. 哎。 Mom. kaki ku lawan terpopo depan jenengan joro bagus iya iya kaki tak tompo bisa gawe bumi adikku nolok garen ngendoro kulo ngatratin sung tempa betindoro tak tompo lunggotan kerayuga ngeh rumah kulo boten kiran-kiran sedeto sona sopa di panjaran petru kulo ngatratin beti kulo ngendoro iya petru tak tompo tepanak nasuhanmu iya petro. ngeh Mboten kirang-kirang sepeda kula nggih ngajrakaken beti kula ndoro iya bagong tak tompo pranyugano sawangi nggih ngoten kirang-kirang pranyugi kula kedo basa kaiku katulas semar ben nggih kadinal mencorong rupi panjenengan kadhe-kadhe panjenengan samun nggih menawi mekaten mlonggi namung nyuwun pangayomane ingkang kuwaos sagota kasembar ben. Benggan turun panjenengan wonten ingkang jumeneng kota utawa utawi manguasani negara. Iya kaki. Lah sakmenika sumangga kundur dhateng negara Ngarto. Kakula semar akmarang sang panjenengan gawe iso siji. balani kusama kuntawa basmara pusakane kakang hasdar luh. kaya dene pusakane gotiko basutarno menika kacepen kalang dadahan kusawa siji iku ben kanggo napati Begawan kapuwarutan dadi tantri sampan dan begawan kusawa siji nanging ora ngenai juara dani begawan kapuwarutan pusaka kasaut pusaka gulungake sang panjenengan jalan iso sih ha dina iki aku terus ngumpul aku marang kakang lambene mbo ha sudah lan lain kaki wis monggo kula dherekaken mandi gusti kula basukar mulo kaki aja kembang melatan ayo kang tenaku ana di papan panggonan kakang basukar kami tak tompo bisa gawe bunga adikku nolo gareng ngendoro kula ngajraken sung tempa betindoro tak tompo lunggokan prayuga nggih rumah kula boten kirang-kirang sedeto sunaso kula di panjaran petruk kula ngajraken beti kula ndoro iya petro tak tompo kepenak nasuhanmu ya petro nggih boten kirang-kirang sedeto Kulon dengan cerakan beti kulon jorok. iya bagong tak tompo prayu gano soanmu ngeh ngerti kirang-kirang prayu di gulo kedo bocok keku kaku rasimah dan ngeh kadinal mencorong rupi panjenengan kaji-kaji panjenan samun ngeh menaik kakak mulung di namung nyuruh tangan mani ingkang sakoto kasumbatan benggan turunkan dengan wonten ingkang jumeneng nata utawa utawi manguasani negara iya kaki lan sakmenika sumangga kundur dhateng Ganyarto kaluras mar amarang sang pandhang dewan isa siji dhutus balaku sapa kuntawa basmara pusakaning kakang Hasan Luh kaya dene pusakane Bojoko Basutarno menika katepen kalang dalan kusawa siji iku ben kanggo napati Begawan kapiworotan dadi cantri sampan ban begawan kusawa siji nanging ora ngenai juara dari begawan kapiworo pusoko kasau pusola dulu sampan ban begawan kusawa siji Ya dina iki aku putus mumul marang kakang lambene. Bu. Lah sudah. Lah menawi kakang nggih monggo kula dheraken mandi bojo kula basukan. kaki aja kembang kelatan ayo. Kang tenaku ana di papan pang orang kakang basukan.